ようこそ NBA JF a la NBA フランコジャポネーズ、エフェルタワーとコーヒーとともに。まず最初のビデオだから、もちろんフランス人と日本人の今現在 NBA でどうなっているかをちょっと話してみたいと思います。それじゃ、行くぜ They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down top. Won't go. Rebound box. Back out to Allen. His three-pointer. Bryant to shot. Jordan. Open. よし、じゃあ最初の、最初の日本人の話したい選手は、ユタ・渡辺です。まあ、ユタ・渡辺は、えっと、日本人じゃない人にとっては、まあ、このプレーで最も有名なんだけど、 Wasn't turned over. Anthony Edwards, that time he does finish. けどまあ一応、一応、えっと、トロントラプターズで毎試合14分、14分試合に出ている選手なのです。14分といえば、ロドニー・フードやマット・マス以上です。そして、セカンドユニットにで、ベンチで、 互いにのサイズとディフェンスを与えられる選手なので、そしてかなり、えっと、ディフェンスの、ディフェンシブ IQ は、まあ、かなり若いベンチプレイヤーとしてはかなりうまいと思います。そして、ほぼ全員のロールプレイヤー、ロールプレイヤーといえば、スター選手じゃない人ね、ロールプレイヤーは、もちろんみんなは試合で全力出してて、コーチの信頼とゲームで、えっと、参加するための時間を、えっと、与えられるために、 まあ、全力出してるからそのその、その選手ももちろん全力出してるので、今のところは、えっと、トロントラプターズで今年までの1年間ぐらいの契約だったけど、まあ多分これからも延長の契約、長期間の契約得られると思います。そして、えっと、2番目の選手はルイ・ハチムラ。ルイ・ハチムラは、まあもちろん日本では有名だけど、 一応、えっと、日本人そんなに知らない、えっと、フランス人にとってちょっと話していこうかな。2019年でワシントン・ウィザーズによって9位に、えっと、ドラフトされた選手です。9位といえば、タイラー・ヒーロー、マティス・タイブル、ケビン・ポーター・ジュニア、タレン・ホートン・トークあより上にドラフトされた。で、歴史的には、えっと、一番 一番高くドラフトされた日本人です。そして、まあ、現在は、えっと、ワシントン・ウィザーズの3位か5位ぐらいの、えっと、一番強い選手だと思います。もちろん1と2はロセル・ウェスブット、ブラッドレ・ビールだけど、デイビス・ベイタンスがシュート入れるかどうかで、あとトマス・ブライアンスがやる気あるかどうかによって3位か4位か5位 だと思います。統計的には、毎試合4位ぐらいにこのチームのオフェンスに参加しています。その上に、エフェクティブフィールゴールパーセンテージ、まあ、2ポイントと3ポイントを数えているスタティスティックスね。エフェクティブフィールゴールパーセンテージはなんと51.3%。まあ、この選手は、えっと、ウィザーズ、ワシントン・ウィザーズにとってかなり重要な 選手で、特にとそのウィザーズのリビルドにとってね、えっと、まあ、えっと、ウェスブックとビールがこれからどうなるかまだわかんないので、かなり噂されているし、えっと、どこで交換されるかは。だから、まあ、けど、ルイ・ハチムラは、まあ、かなり、えっと、数年間は、少なくとも数年間は、ワシントン・ウィザーズの選手で、ワシントン・ウィザーズの 第3番目で一番あ大事な選手になるかもしれない。よしじゃあ、これからは、えっと、フランス人について話します。まずは、ティモテ・ルアオ・カバオト。あティモテは、えっと、まあ、2019年からブルークリン・ネッツにいて、そしてこの層の厚いベンチで、層の厚いベンチ、まあ、かなり、えっと、深い、このこの深いベンチで、えっとまあ、自分の力を 見せて、コーチの信用を、得たことです。えっと、毎試合は約18分ぐらい、18分ぐらいをはプレイしています。そういうロールプレイヤーは、えっと、ベンチから出てくるロールプレイヤーは、かなり、えっと、プレイーって遠くへ行きたいチームにとってはかなり大事な選手です。で、たまには、例えば12月、メンフィスを相手に28ポイントも稼げた、えっと、選手なので、 まあ一応いい選手なんだよ。ただ、まあもちろんブルックリンネッツはジェンス・ハーデン、カイリー・アーヴィン、あジョー・ハウィス、まあいろいろ選手がいるので、かなり深いロースターの中で自分のプレイタイムを見つけるのはかなり難しいので、まあそこはすごいと思います。次の選手は、えっと、もう少し有名な選手で、えっと、エヴァン・フォーニエです。エヴァン・フォーニエは、スモールガード、スモールフォーワード的な かなりいろいろできる選手で、まあ、もちろん、えっと、チモテル・ワウカワと一緒ともに、スコーリングとオーフェンスにも参加できます。あ長い間、オーランド、オーランドマジックにいたんだけど、えっと、今年はボストン・セルティックスに交換、トレードされたんだけど、今はセルティックスは1回戦で負けたけど、まあ、えっと、その選手は、えっと、マジックの頃にいたと時は、 簡単にだいたい16ポイント、毎シーズン16ポイントぐらい稼げた選手なので、かなり、えっと、オフェンスのできる選手なので、今年、えっと、この夏はフリーエンジェントなので、一体どこに行くか楽しみだけど、僕の間では、まあ、このままセルティックスか、それとも、えっと、ニューヨーク、ニューヨークニックスへ行くかもしれない。ニューヨークニックスもかなり、えっと、オフェンスが必要なチームなので、いいフィットになるかもしれない。そして、 あオフェンスあ、オフェンスといえば3番目、フランス、フランスの選手。まあ、この選手はきっと日本人の方々もかなり、えっと、知っていると思いますが、最近 DPOY になったルディ・ゴベルト。3-time DPOY ルディ・ゴベルト。最近、えっと、DPOY になって、NBA、NBA ヒストリー、NBA、NBA の歴史の、すべての NBA の中で、 あ3回 DPOY になった選手は、ディケンベ・ムトンボ、まあ、少なくとも3回ね、えっと、ディケンベ・ムトンボ、ベン・ワラス、ドワイト・ホワード、そしてルディ・ゴベルト。内部ディフェンスにはかなりすごい選手なので、あまあ、このいろんな、えっと、アドベンスディフェンススタティスティックスが防御への影響を見られるけど、ご覧の通りに。だけど、内部ディフェンスじゃなくて、今年もかなり えっと、外部ディフェンス、例えばガードやポントガードに対してのディフェンスは、えっと、僕が見た限りはかなりそれも上手くなっています。だけど、まあ、個人的以上に、えっと、チーム的には今年2020年、2021年のシーズンに一番チーム的ですごく活躍しているのが、ユータジャズ、NBA チームで、ウェストで1位取れたチームで、そしてそのウェストで1位取れたチームの中で、一番 影響一番、最も大事な選手といえば、ドノァン・ミッチェルじゃなくて、まあ僕にとっては、えっと、ルディ・ゴベルトなんだけどね。まあドヴァン・ミッチェルかもしれないけど、一番影響のあるプレイヤーはどっちにしろ、えっと、かなりすごいと思います。はい、じゃあこ、これでいろいろ、いろいろ見たと思います。まあもちろん、最近は NDA でかなりフランス人が多いので、えっと、まあ、セク・ドゥンブヤとか、キリアン・ヘイスとか、 テオマレトンとかいろいろあ話せたかもしれないけど、まあそろそろビデオ終わりにしたいと思うので、これからも、えっと、NBA とプレイオフをお楽しみください。それじゃ、Peace!